auzolana zer den ez dezu jakingo. Lehen auzola nahi dezan asko egon batzuko. Zu ebier zen du langilea, ba auzoko laguntze zizun, baina kobratzen orduan. Bata bestiari laguntzen zen. Auzolana asko egite Bata besti launtzen, bateko braue, gero gehu besti eta bate launtzen mali besteri, bai gura atortzen zen gero beste urrungo gau handi bi lagunea, da. Hau zola Gero arte gure baliaran irauntzun, da, ba, itezan eh, eumaten zure da, ba, urrungun gure eta urrungun beste baten, auzoko jendea hundota. Urtian behin itxezu zituen, bidietan agarritze zituen, hau itxezan zeteana. Herri birea esaten zaio eta oain hemen goi, bitxurre, goiti hau guk ingen duen, azulanen, hau behintzen goiti hasi barri gogo honetik eta beheraino. Batzuk eh, gana hukein, harri gerraitu eta beste lurreken du eta zabaldure bai, atxurren da... Ba, aztokin, ematen zen ondarra eta porlanare bai, eta masain lekoa tabla jarri masa masaiten gendun, eta venga. Zulo hundi behar imazenak bete eta pixat, kurioso Alzoa jortzein, da bire egiten ai behar izatea genuen, auzorloa izatea genuen, da erri ardua maten zuen, ue, hartza alde hartan, e, hori unu ekibar nima igual, ardua maten zuen. Erri zuen ardua, arrantxua jartzen ziren, arrantxua esatzen ziren. Eta auzola lan, dana bildu, bas, zeak, basarritarrak, ola ordu, ordutako, hastien bitean ega, eh, dana zituen, zeien. Litro bat ardo maten eh? da, beste sardina zaharren bat egon bere indatzkot. <laughs> Eta bolex, eh? ginen, negun. Txiki bat ardo, azulo nahi juteko. Eta goiko eskarro balema zan, Ogi urekan, Urtean Urtian auzo geixinak eite eh, ban, egun bateko auzo lana, zehozetan, generalmente. Oan, oire auzo zehoita, oire puxka-puxka galtzen dikua. Gukemen obrake obrak haundu eh, egin ditu, bate bezi launduz. Bona auzola nahi izaten zan garai baten, oain baino, hobeto Por ejemplo, zu base herriaten ikusten zuen duen gari baitzen. Eta ara, han hasi gari baitzen da danak hau zahundan launtzen zuen. Baser, beste baserritarra danak. Danak, Takeroan, gero han afari, eh? egin da etxea etortzen zen. Eta gure etxeari goal, beste baserriko ikusten zuen gu etxea, gu etxea etortzen zenak. Gaixe baitzen hasta zen behian da, hemen zen, hau goren gotxia zela dan, hemen atzenengo izetezan garixeltzia eltzi eta ba, atzenengo, guria izetezan atzenengo, bai eh, garixe baitzen eta bai garixak joten. Eta gari joten behiz ez ba, azte zan beheko bazarrizan, eh, ba, zazpietxe oso eta behien hasi, eta egun batean bata, jaren nian bestia, bestia, bestia, bestia. Da, besta, sortzi ramar bazarritxatik, bajatzen ziren bera, goizeko behatzietan egon zian eta bazkaldu, eta meriendau, eta danak gure txian. Enten zortazo, aiketak arexiak ebai arte, eh? Da gero, guriak ebatazien nire faten ginen, berenak ebatera gora, beren bazarrezetara gero, han bierrezetek ginen. Da danak alkartzen zian, alkarri launtzen, gari jako arte. Lan, lan horra baina pasatzen zan eh, oso ondo. Da gero afari ekartzen zan. Da afaltzen gero, da gero dantzaitekin duen, Gata londo gazteek? Jorga, pipa. Da, posik edo Ba! Danak kanpoko jenti etxea, da gu bo oso posik. Klaro, danak, hau zo danek juntatzen da. Zietu zen? Eta gero, ba, bueno, eako bat zanien, ba, zeho ze gazteieto dixat, trao txo bat, da izietu zen, da, ba, piskate, piskate zea izietu zen, politi izietu zen. generalen tomatekin afarie, izaten zat. Da ere, lega patati izaten zuen. Arra, gaitxeko lega eta patatia, nahi bizle. Da jo, tomati egin da, salak eta gauzak eta. Gozan? Azuan ah, gozatzi erda. Bost eta esai laun jarri, eta haitze ginen, zegan orduan. Batien hauzo batien igual, besteak angu hone etorrita igual, eta... Artu inbiertzen gara diene bai, juntatzea zian, basarretzeak, inbiera hauzoa ihun igual, alkarrei, zea, Eta bai garri mi erdi eta bena hongo batxok eta atxurra gartu bai eta etortzen ziren. Hamai galdi nozien hor atxurra eta gara etxon, hori zetzen da imi ere. matxa, dana, lagu hor basarritako hartotia. Bai, oen bela txeku hongo be, Ez, lehen hori hori hori hori hori beti hori Beti, eh. Zori hori bazarreko edukazio gara, bata abezi laguntzi eta hori. Hori galtzen badu, ba, ez da ongo ezer, eh? Niko esatetu, onkarroko hemen ez da hainbeste konfientzak. Lehen oaz gandun, ati ez giltzak izten. Ati erik ez zeku zeinan, bildurrak. Pentsau ez eh, eh, diarraik egitea atien, aurrea eta zukaldea eta eurek egin behar guretan da. Hola, beste, beste Itxeko bezala. Itxeko bezala. Mm. Eo zin gauzetako gainea, eh? Ui gauza, eta guain ez batez. Guain ez da. Gaur, ez da gaita askon goian. Jota egin alam zea. E, eta gint? erakutzi bidu, eskolatik eta, bai, oin eskolatik, lehen bazarritik, bazarritik eskoli lehen. Eta oin hori galdu da. Horre, utzuna hondixe, Eta, klar, hor, e, ba, oin ezateagona teknikoki aurreatuko gara, baina e, guk e, eh, ekin bau gizarte bat txarra, gizarte bat abesti ez errespetetako eta lapurretan eta eta, eta gozurretan da hori, hori gizarte egiten badugu, orduan ezin ondo bizi. Eh?